食べ物が嫌いだ。あれを見ていると、限界なく食べてしまうから。食べ物が嫌いだ。あれを見ていると、お腹に嘘をつけなくなるから。食べ物が嫌いだ。ダイエットすら、楽しまなきゃならない気がするから。食べ物が嫌いだ。あれを見ていると、どんな飢餓も裕福に感じるから。でも、ただの食べ物のはずだ。Why it?